Thank you. 맞아요 I love you. Talk to me. <laughs> 你要干嘛？卡哇伊。 你的嘛？是干青烟青烟这些？妈来哟？嗯。你给我看好了啊！我只教你一遍。 Tchau.